ხელსართმევდე კრიშნა შეხომარ ერგები ბაწარს ოკი თვითონ ეძებს კისერს ვინც ყველაზე მეტად უყვარს ისინი გახრიან მიწას და გადარჩეს ვინც ძლიერია სანამ ძლიერია უნდა გადარჩეს გადარჩევა გამოარჩეს ეში მიწერია ბოზეს ლუფა უნდა გადასდეთ არასდეს არახდენ სანათებს არამზე არა დღეს არა ფერს არ დაწერს ბარათებს გადახევს მაგრამ მე ბალაგებ კამათელს ჩემი ხელი სწორად ეს კერე ჰოკაი მოჩა პირველი ბიჭო შენი დი ნახვი რაც არ მოგწონს ბიჭო იდი ნახვი ხელა კაცი მტესტავ მოგიტყან დედე ხავრი დაჭერილი ჩესი დი ნახე კაცინე დღეს მაგრამ ბიჭო შენ ხვალე ნახე gang members. How the oh, is it gonna make what name is back to another goddamn video, man. Hey, look, gang members, man. Alright, look, man, look, man. Without wasting time, man, we'll go check them out. We got Mama Flex Pressure, and we got Taha. produced by Haruto, now son. That one came out like six days ago. I think they both came out like not so long ago. But we got Taha Night, Mama Flex Pressure. We're gonna start with Mama Flex Pressure. You guys know I fuck with Mama Flex, but a lot of y'all been telling me like that's the Fordassi Mamba song is a diss to Mama Flex and Kid L. How so? Like I don't know if it's Mamba or one of the one of the songs. You guys let me know in the comments what's going on. Is this beef in Georgia? say it I'm not okay rapper hip hop is done as it take place most we never is მაგრამ ყველაფერი მასწავლა ქალმა შიგნით წითელი მაგრამ გარედან ნამკრავს შავი გამა ეს ბიჭი იმპოტენტი დილიდან დაყლაფა გაბა გამა ოფიციალურად ოცი შვილი მინდა მყავდეს ლოგინში გუშინ ღამით მომხდარა რაღაცა მაგრამ არ ვიყავი იქ გინდა რომ მოგიყვა რაღაცა მაგრამ არ ვიყავი იქ ჩუბა ჩუბსი ვარ შენი გოგო მიდი გააკეთე ყლეზელი იქ ტრეკი ჩავდა რა გუშინ მერე მნახე აპდეიტი ჩემი ლი შენ გაგრამი მე მაგრამ იქ ხო დავაზრი აღარა გოგო ხავს ნაშა სამი მაგრამ ხო დავდრაგი აღარა გამირე გაგაბანა მოდი მაგრამ მიუ აღარა ფასი, იმიტომ რომ მას უნდა სატანა. ძელი ვარ დავოდექი გოგოს იკივლა, აი ეზო. ჩვილი ყო აფშეგზები არსად შენ კიდე რო ჩემი შვილი იყო მაგრამ იაფასა კიდე რო ჩემ გვერდზე დადგება შეყლაზე და იკიდე მასა ანეგრაუნდი ვარ ბიჭო მე ვერ ვნახავ შაცა ყურჩი არ შევალ თუ არა ხნაში სკატალოგი და იკერება და რა რადმი და შენთან მონოლოგი ფულ ფლეშ ხო სული ბიჭი დამჭirdება მალე მომლელი ჩემი ტერიტორია ანუ მოხარ ჯერ იმიტომ რომ შენ გიყვარს წლის დაჭერა ეგ ბიჭი დამიყვარარი იმიტომ რომ შენ შეგეტენა შემოგინება რიგებს ფეხებს ყველას შეეწერა რა ყალე ძალის სიცილი ეს კი ხოკაი მოჩა დამიჯერე ბიჭო რომ მე არა ვარ ხორი შენ ხარ ნორჩ ერთი თუ გაგმიტრია ორი ფუსი ერთი ეთრია ორი ერი გრამი ეთრია ორი ამი გრამი აი დინახო ჯახი პირველი ბიჭო შენი დინახო რაც არ მოგწონს ბიჭო იდინახო კაცი მტესტავ მოგიტყან დედე ხავრი დაჭერილი ჩესი დი ნახე კაცინე დღეს მაგრამ ბიჭო შენ ხვალე ნახე არტი არის ერთი დიდი ანეკდოტი ბიჭო ანუ ოლდესმე გულთან თუ მიიტანე ანუ იქვე რა შობელი დედა мама გეტყნება <laughs> ბაშილყა ეგ აღარგან მეორდება What the fuck kind of creepy shit is that? But that song is fire. Holy whoa. That was mind blowing. I can't even lie. That was amazing. That was amazing. Let's check out Taha Night. God damn, that's <laughs> a წინავს დღის შუქზე უფრო მეტი ვიდრე ღამით ბითები ლუბზე რო დამშვიდე ცოტა ხანი გეძახი ილუზეს ხლებზე ორი გამი და მე ვინ მომდას ვერ ვიძინებ ორი ღამე სველი მარტო ჩვენ ჯიმებში გავაშრით მაგრამ ვერ გავანაწილეთ ქეში ჭადრაკის დაფაზე იცოდე წაგება შენზე მეტად არ განვიცდი შენ როცა დადე ზეროზე მაშინ დაგიდე ხარი ზადრაულად მივუსარი მეტი ქეში PayPal XXL-ის საფულეში XXL-ზე პიროს მანი გასასვლელი კარადაში რომ მიპოვო უცხომ ხარი მაგრამ ცუდია როცა შენია და თან უცხო არი და თან რამდენია მანი რამდენი მინდა რომ ეყოს ჩემი თეთრი Air Force მაინც გადაკვეთავს გეტოს არაფერი პირადული უბრალოდ ჯობია გედოს ჩიბეში რამე თუ არ მოხდება ვინმე მარგა ბედოს ყველა სიტყვა რაც კი მithkoms კარგავს ასს თუ ვერ დავიცავ მისგან ვიღებ ენერგიას სანამ ფიქრობ სული მიდგას როცა ჩემთან მინდა იყოს და ჯიუტაც სული ქიდგას ნახებარი რომ არ ყოფნის და პირიქით სრული ტვის კლავს საზღვაში თვითონა წესებ და თუ არ ყვევ ეგრას ნიშნავს იგივეა ჯვარსა კოცო და თან ხელს არ თმევდე კრიშნა შენ ხომ არ ერგები ბაწარს ოკი თვითონ ეძებს კისერს ვინც ყველაზე მეტად ხარ სისი გახრიანებს და გადარჩეს ძლიერი ასე რომ ძლიერია უნდა გადარჩეს გადარჩევა გამოარჩეს შემიწერია ბოზეს ლუფა უნდა გადასდეთ არასდეს არ ახდენს ანათებს არ ამზე არა დღეს არა ფერს არ და წერს პარათებს გადახევს მაგრამ მე ბალაგებ კამათელს ჩემი ხელი სწორასაც მომინდება თამაშო თამაშიო მიხდება არ მინდა თუ წვლილი რომ მომიხდება მინდა მაყუთი და ჩემი პული წდება სერილი არა სორი ეს ისტორია როლი რომელიც მოვირგენ გონი გონებაში გამავს გოლი გონებაში არ ხარ სორი სისტორეს თუ ამახვილებ ჩემი მელანია ტორი თუ ვიხენებ ამახვილებ სამხელია გასული პალატაში ხუთი დღე რომ გაბატ ტარე და წასული ჩემი ხალხს ჩამოვუტარე როცა ვიღებ სუბსტანციას თეთრები გადამაფარე რადგან არ ვიციამ ხამეს ცოცხალი თუ გავატარე რატო არ კიდია როცა ყველა კიდია იდეა კიდია საფიქრალი ბევრი და მიდია მიდიან მიდი შესადიარ მოიხედო თავარი სიმშვიდეა თუ ჩამოგენგრა სასახლე შენა შენე ხიდი შეიძლება არიციან მაგრამ შენ აღარი კადრო შეიძლება განიცდიან მაგრამ ყველა თავზე დარდობს მათი ყინული ამ მკვდარი შენი გამოხედვა ადნობს როგორც ნაგამულა ამბობს მუდამ უნდა დარჩე მარტო დარავისწავლეთ ადამიანის შესახებ რომ შესახედაობა არასდროს არ ამბობს ყველაფერს და თუ სტილო ბაგს დომინო მაინც ეძებ შესახებს ვერ პოულობ შესახეს და თუ გარდა ესახე ცუდი გზნობა რო კარგავ უკროს ნაგვის გამო უფრო ცუდია შეიძლება ნაგვისთვის გაიშარო მეგობა რომ მომისმინე და შენ ოქროს მოკიდე თორემ შრალზე დარჩები როცა და კარგავ ორივეს ფინავს დღეს შოქზე უფრო მეტი ვიდრე ღამით ბითები ლუბზე როდა მშვიდე ცოტა ხანი გეძა ხილუზეს ჩემ ფურცლებზე ორი გამი და მე ვინ მომძდას ვერ ვიძინებ ორი ღამე ვინ ვინ მომძდას ვერ ვიძინებ ორი ღამე და მე ვინ მომძდას ვერ ვიძინებ ორი ღამე ვერ ვიძინებ ორი ღამე რო ძარ მაქორ გრამი ა ჩემ ფურცლებზე ორი გამი Wow. can't even deny, man. Amazing music. Like both songs, like Mama Flex is like more new school, more you know, 2020s, 2021 type Lucifer very all this jumpy music, and like Taha was more on the like Biggie flow, like pack, nice bounce, just smoke your blunt, relax, enjoy. You know what I'm saying? both songs put together, an amazing reaction. <laughs> I'm high as fuck and I love that shit. That shit was amazing to the core. No cap. Shout out to both artists, man. You guys let me know what the beef is between Mama Flex or Kid L and uh, for Dash's group. You know what I'm saying? I love you guys and I'll see you in the next video. Take, let's get it. think I drink too much. Eh? I think I drink too much. Eh? I think I drink too much. Will you roll me a blunt so I can't cool off?